পশ্চিম कुर्सी करवाइए चलो जल हेलो क्या करें हाथ मिलाने के लिए आ रहा है इस कन्नल की आखिरी लास्ट कुर्सी है दो दिन से कुर्सी हो रहा है दोनों बड़े पहलवान अच्छे पहलवान है आप लोगों के सामने माला ले दो माला है माला दे दीजिए माला फुल माला है दो ठो दो ठो माला दीजिए एक हो गया एक हो गया एक और दे दे नरा गांव पालिका के वार्ड नंबर पांच के प्रत्याशी उम्मीदवार जसोपा के प्रत्याशी उम्मीदवार महेश कुमार यादव महेश जी के लकुष्ट शुरू हेलो

बीच में हम गाँव पालिका से लगाए दो पास कि के हस्तांतरण करने के लिए अनुरोध करें और उपाध्यक्ष जी के हम संयुक्त रूप में इकट्ठा हस्तांतरण करने के लिए अनुरोध ए माला वाला के